موضوع الانتحار هو ظاهرة on دو في سوسيال ان فينومين سوسيال مي اوسي ان بروبليم دو سونتي بوبليك دونك ظاهرة لكن مش آه، معناها ان الانتحار ما كانش موجود قبل دونك سكو نابيل ان فينومين انسيان نوفو يعني كان موجود قبل وموجود حتى في التاريخ والكل لكن آه علاش تو وعلاش بعد الثوره ولينا نحكيو عليه اكثر وعلاش تفاقم donc آه، الموضوع هذا خلاني نخمم باش نخدم على الانتحار وخاصه عند العاطلين عن العمل علاش على خاطر تعرفوا اللي آه، محمد ابو عزيزي هو اللي كان اول واحد اللي آه، بدا بالانتحار on فادير euh, واللي خذات آه، آه، يعني الموضوع خذا ampleur آه، كبير والناس ولات تحكي عليه ولا le symbole de la révolution العوامل اللي تؤدي للانتحار هي متعدده يعني كما احنا نعبروا عليها بالعوامل فما ال primaires secondaires و tertiaires et cetera معناها بعباره اوضح فما عوامل مثلا نفسيه فما عوامل اجتماعيه فما عوامل اقتصاديه وفما عوامل اللي تهم الجنس والفئه العمريه وتهم زاده تختلف من ثقافه لثقافه اخرى احنا آه، آه، جات période بعد الثوره اللي ولينا نحكيو آه، الناس تحس فما injustice sociale مثلا بديت بمحمد البوعزيزي اللي قال انا عاطل عن العمل واو كيفاش جاو ونحاولي البرويته نتاعي et cetera donc حس بالظلم une détresse psychologique une souffrance اللي خلاته يخمم في الانتحار لكن هذا مش بيان سور اون بو با لو كونسيديري كوم le bon exemple à mon avis et à mon sens à على خاطر فما برشا ناس تحس في نفس ال souffrance لكن ما يمشيوش للانتحار donc لهنا علاش فما ناس تمشي للانتحار وناس لا لهنا نرجع ونقولوا اللي فما ناس prédisposés على خاطرهم fragiles نفسانيا على خاطر حسوا بالظلم والاحساس هذايا c'est subjectif يعني مش آه، انا وياك انا وانسان اخر ما نجموش نحسوا نفس الحاجه آه، بنفس الطريقه وهوك علاش مش العاطلين على العمل الكل يمشيوا للانتحار علاش فما مثلا آه، الناس تمشي للانتحار alors que فما مثلا عاتلين على العمل اللي هما les diplômés du supérieur هما اقل ناس ينتحروا دايوغ فما واحد ولا اثنين mais اغلبيتهم يلتجئوا ل d'autres stratégies اليات دفاعيه اخرى واللي هي plus efficaces وحسب الاحصائيات الناس اللي ما همش قارين هما اللي يلتجئوا اكثر آه، آه، للانتحار قبل ما كناش نسمعوا برشا في حكايه الانتحار حتى لو كان فما اكيد كان موجود لكن مش بدرجه كبيره على خاطر ما نسمعوش بها على خاطر في les médias justement في ال الـ الـ الاعلام ما نحكيوش عليه برشا وتعرفوا اللي قبل 2011 ما كانش نسمعوا بالحكايه هذه برشا bien هي موجوده هذه من ناحيه ثاني حاجه ما فماش برشا بحوث اللي تحكي على الاحصائيات يعني تتعدى على الاصابع ثالث حاجة فما موضوع سكون أبال ليفي دو كونتاجيون دو واتر اللي هو هذايا لو آه، ميميتيزم آه، من بعد محمد بوعزيزي الناس ولات ترى فيه comme héros donc ولاو يراو فيه انسان والله مسكين لكن انسان عمل حاجه سي سكو ابل كما يسميها دركيم le suicide altruiste حب يعمل حاجه ل les chômeurs الكل هو il s'est sacrifié il s'est donné la mort والكل donc الناس ولات ترى فيه محمد بوعزيزي يحكيو عليه الناس الكل ولهنا والبرا et cetera donc الناس يقول لك باش نوصل للهدف نتاعي انا نمشي ننتحر اي سورتو باغ لوتو ايمولاسيون باغ لو فو حرق الذات حرق النفس ما فماش حاجه اقوى واصعب وتوجع اكثر من انه واحد ينتحر بحرق النفس ما كانتش موجوده برشا قبل كانوا الناس يشنقوا رواحهم ياخذوا تويات et cetera لكن باش واحد يحرق روحه حاجه صعيبه برشا وتستحق برشا آه، آه، معناها courage c'est un message adressé انا نحب نحسس الناس بطريقه سبيكتاكولاريتي ادخال يعني آه، الناس كل تشوفني تتفرج اللي انا قاعد نعيش في سوفرانس ابل دو سكور اللي ما كانش موجود قبل معناها حتى الناس كي كانوا يقولوا اسمعوني راني ما فهمتش شكون ما لقيتش شكون يفهمني شكون يسمعني يحس بيا ما يسمعك حد لكن وقت اللي نعمل انا آه، آه، نحرق روحي الناس باش تخزر لي اوبليغاتوارمون باش يشوفوني باش يحكيوا عليا باش يسمعوني والاعلام بالطبيعه ساهم في الحكايه هذه المستوى الاجتماعي والاقتصادي عنده دور كبير لكن آه، اذا كان فما جهات معينه اللي نلقاو فيها الانتحار اكثر من جهات اخرى آه، فما الطابع آه، الثقافي فما زاد الايديولوجي اذا كان فما ناس مثلا نلقاو في سيدي بوزيد في قفصه في قروان ناس تنتحر اكثر اكيد الناس اللي تلقاها محرومة من برشا حقوق اقتصادية ولا ظروف عيش صعيبة ولا عندهم مشاكل آه، آه، آه، معناها نتاع فلوس هي اللي تخليهم يحسوا برواحهم marginalisés exclus يحسوا برواحهم اللي هما ماهمش عاطينهم حقهم كما في جهات أخرى تخليهم يحاولوا باش يوصلوا صوتهم وبالطريقه اللي تكون justement spectaculaire و théâtrale. الرجال تنتحر اكثر لكن النساء تحاول باش تنتحر اكثر من الرجال علاش على خاطر الرجال تلقاه كي يوصل un certain seuil de tolérance psychologique ويولي ما عادش يستحمل واحد وقت اللي يلقى روحه وصل العمر par exemple الراجل وهو عنده ديبلوم وعنده يحب يخدم ويحب يعرس ويعمل عائله والكل ويلقى روحه ما ينجمش يعمل الشيء هذايا الكل يحس بروحه اللي هو آه، آه، معناها مضطهد ومظلوم وفما injustice sociale اللي تخليه آه، ما عندوش حتى حل اخر باغ par contre طفله با اكزومبل تقول لك bon انا d'accord وما نخدمش تو لكن ممكن نجم نعرس ونلقى شكون يتلاهي بيا والعائله ونظره المجتمع مش كيف ما مثلا الراجل اللي ما يخدمش كيف ما الطفله اللي ما تخدمش هذا من ناحيه ثانيا زاده فما عوامل نفسيه اللي البنات تخاف ما تجيش très rare ممكن كان تجي تشوف انا في البحث اللي عملته فما une femme sur 30 personnes في l'échantillon اللي خديته اللي حرقت روحها وكانت سارتان اج لكن الاخرين كلهم رجال donc عندهم آه، زادا ce qu'on appelle آه، شويه le sens de de narcissisme de virilité دو القهر ما نحملوش آه، ما نحملش الظلم donc ينجم هو اللي يخليه اكثر يمشي وبطريقه زاده خويا برشا اللي هي حرق النفس الناس على الاول كانت تنجم آه، تقول choquée traumatisée و surtout آه، احنا في مجتمع آه، اسلامي واللي الانتحار ما يجيش et cetera لكن من بعد وقت اللي ولا الناس تبدلت شويه النظره هذه وقت اللي البوعزيزي ولاو يراو فيه مثلا ايرو بطل آه، والله ما يسالش هو على خاطر بوغ ديفوندغ لا بون كوز دونك فما نظره تغيرت وقت اللي ولينا علو الناس كل حرق روحه كيفاش هذايا آه، لكن من بعد ولات من ال dramatisation ولات فما banalisation de l'acte يعني ولينا نسمعوا بها عادي كل واحد عنده part de responsabilité في الموضوع هذايا والتوا دايوغ حتى ولو نسمعوا هاك تشوفوا قاعد تزيد الحكايه هذيا لكن ما حناش نشوفوا في des actions concrètes الناس كل تحكي على الموضوع وتفاقم وفما دي شيفر اسكي بيان اللي تو مثلا ولينا نسمعوا مثلا l'Observatoire social tunisien ولا يعطي في ارقام دوبي 2015 ويحدد في الجهات يحدد الفئات العمريه يحدد آه، قداش عندنا من صغير قداش عندنا من جون ادولت قداش من مسن آه، معناها ينتحر اكسترا لكن الاشكال يبقى علاش يعني الاسباب والعوامل هي اللي قعدت آه، نجم نقولوا آه، محتشمه شويه ما عندناش برشا بحوث في الموضوع هذايا